يا روح الله سباي يا صاحب اللواءات يا نور الله بسارو يا نور اللي عينه يا قطب اللي فريده go. ina kallon dambe gobe ga kullum ne fadiliye ko maliba ka allan dem gobe ga kullum ne fadiliye doko di fari du kalan dem ce an te kullo fadiliga